ወደዚህ አነስተኛ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ። ስሜ አብርሃም ይባላል። እንግዳ የሆናችሁ ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ አይነት class ኦች እንግሊዘኛ ቋንቋን ለመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ታስበው የተዘጋጁ ናቸው። ይሄ ቪዲዮ ዋናው ዓላማው በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ በባኞ ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ በ bathroom ውስጥ ያሉ የተለያዩ ማቴሪያሎችን ስም ለእንግሊዘኛ ቋንቋ ጀማሪ ለሆኑ ተማሪዎች ማስጠናት ነው። ይህንን ቪዲዮ በምትከታተሉበት ሰዓት ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት የቮካብለሪ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎች በምትከታተሉበት ሰዓት ማስታወሻ ደብተርና እስክሪብቶ ማዘጋጀት ተገቢ ነው። ምክንያቱም የቮካብለሪ ቃላትን ከጻፋችሁ በኋላ አማርኛ ትርጉማቸውን ከጎኑ መጻፍ እንዲሁም ደግሞ ምስላቸውን ለማስታወስ መሞከር እጅግ አስፈላጊ ነው። ምስላቸውን ስታስታውሱ የቃላት ባንክ ይኖራችኋል አእምሯችሁ ውስጥ። okay ቃላት የሚጠራቀሙ ነገሮች ናቸው። የሚጠራቀሙት ደግሞ በአእምሯችን ውስጥ ነው። ስለዚህ የቃላት ክምችታችን እያደገ የቃላት ባንካችን ደግሞ እየሰፋ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የምታጠኗቸውን vocabulary ዎች ብትጽፏቸው፣ ትርጉማቸውን ደግሞ ከጎናቸው ብታስቀምጧቸው እጅግ ጠቃሚ የሆነ ባህሪ ስለሆነ በዛ አይነት መንገድ እንድታጠኑ በጣም አበረታታችኋለሁ። ስለዚህ የቃላት ባንክ ክምችታችሁ ደግሞ እየሰፋ እየአደገ እየተለቀ ሲመጣ ማንኛውንም ነገር በአካባቢያችሁ ያለውን ነገር በእንግሊዝኛ መጥራት ትጀምራላችሁ። ስለዚህ በእንግሊዝኛ የምትጠሯቸው ነገሮች ደግሞ እየበረከቱ ሲመጡ እነሱን በማገጣጠም አረፍተ ነገር መስርቶ በቀላሉ ለመግባባት ያስችላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እየጻፋችሁ ቃላቶቹን እንድታጠኑ በጣም አድርጌ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የመታጠቢያ ቤት እቃዎች የሚባሉ እነማን ናቸው? እነዚህ ደግሞ የመታጠቢያ ቤት እቃዎች አማርኛ ፍቻቸውና የእንግሊዝኛ spelling ኣቸው ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ በምስል ደግፈን በዚህ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ አብረን ሆነን አንድ ባንድ እንመለከታለን ማለት ነው። ይሄ bathroom እንደምትመለከቱት በርካታ የመታጠቢያ እቃዎችን ይዘዋል። ስለዚህ በመጀመሪያ የምንመለከተው የመታጠቢያ ቤት እቃ ያ ማለት መታጠቢያ ቤት ውስጥ ስንገባ የምናገኘው ፊት ለፊት okay ትልቅ ሆኖ የምንመለከተው እሱ በእንግሊዘኛ sink ይባላል። S I N K የሚል spelling አለው። okay spelling ኡን ማጥናትም ተገቢ ነው። sink ይባላል። ይሄ sink አማርኛ ፍቺውን ብትፈልጉ አታገኙትም። ምክንያቱም ደግሞ በተውሶ ያገኘነው ቃል ስለሆነ ማለት ነው። ልክ እንደ ፖሊስ okay። አሁን ፖሊስ የሚለውን ቃል በተውሶ ያገኘነው። ልክ እንደ ቴሌቪዥን okay። so ተለምደዋል። ልክ እንደዛ ሁሉ sink ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። sink ብሎ መያዝና sink ብሎ ማጥናት እጅግ አስፈላጊ ነው። sink የሚለውን ቃል እንደ ስም ስታጠኑት ይሄ ፊት ለፊት የምትመለከቱትን ነገር የሚወክል ነው። እንደ ግስ ወይም ደግሞ እንደ verb ስናጠናው ደግሞ ሰጠመ የሚል ትርጓሜ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። so sink ይሄ በምስሉ ላይ የምንመለከተው የመጸዳጃ ቤት vocabulary ወይም ደግሞ የመጸዳጃ ቤት material ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ በምስሉ ላይ ሲመጣ የምንመለከተው ባዝ ቱ በመባል የሚጠራ ነው። ቢኤቲኤችቲዩቢ ባስ ቱብ ይባላል። እዚህ ውስጥ በአማርኛ ይህን ትርጉም ብንፈልግ ኦኬ ባስ ቱብ ገንዳ ለማለት ነው። okay መዘፍዘፊያም ልንለው እንችላለን። okay so የመታጠቢያ ገንዳ የሚለውን የአማርኛ ሀሳብ የሚወክለው ይሄ ነው። እዚህ ውስጥ ውሃ በመሙላት የተለያዩ detergent ኦችን በውስጡ በማድረግ ተዘፍዝፈን ለመዝናናት እንዲሁም ደግሞ ሰውነታችንን ለመታጠብ እንጠቀምበታለን። መጸዳጃ ቤት ውስጥ ይኖራል። እንዲሁም መታጠቢያ ቤት ውስጥ ይኖራል። መጸዳጃ ቤትና መታጠቢያ ቤት አንድ ላይ ተደርገው የተሰሩበት ቤት ውስጥ ደግሞ እንደዚህ እንደምትመለከቱት በደንብ ተንሰራፍቶ ይገኛል ማለት ነው። ይህንን ምስል አእምሮ ውስጥ ማስቀመጥ እንዲሁም spelling ኦቹን መጻፍ አስፈላጊ ነው። ባዝ ቱ ኦኬ የመታጠቢያ ቤት ገንዳ የሚለውን የሚወክል ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው በምስሉ ላይ ሲመጣ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ የእንግሊዘኛ ቃሉ toilet seat ይባላል። አንዳንድ መጽሐፍ toilet ብቻ ይሉታል። okay የመጸዳጃ ቤት መቀመጫ ለማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ማጥናትና ማወቅ ተገቢ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር በምስሉ ላይ ሲመጣ የምንመለከተው ይሄ tap ይባላል። ይሄ በመታጠቢያ ቤት ብቻ ሳይሆን ከመታጠቢያ ቤት ውጪ ባሉ ቦታዎች ላይ የምናገኘዋለን። okay ቧንቧ የሚለውን ስያሜም የሚወክል ነው። okay በግቢ ውስጥ እናገኘዋለን። በተለያዩ ሬስቶራንቶች ውስጥ እናገኘዋለን። ይሄ ውሃን የምንከፍትበትና የምንዘጋበት እሱ የእንግሊዝኛ ስሙ tap በመባል ይጠራል ማለት ነው። ዘመናዊ በሆኑ መታጠቢያ ቤቶች ውስጥ ሁለት ሶስት tap ሊኖር ይችላል ማለት ነው። alright so በመቀጠል ደግሞ ይሄ ምስሉ ላይ ሲመጣ የተመለከታችሁት እሱ ሰውነታችንን ታጥበን ሰውነታችን እርጥብ ሲሆን okay የምናደርቅበት የመታጠቢያ ቤት አንዱ material ነው። መታጠቢያ ቤት ውስጥ ይኖራል። ይሄ በእንግሊዝኛ ምን ተብሎ ይጠራል የሚባል ጥያቄ ቢነሳ towel የሚል የእንግሊዝኛ ስም አለው ቲኦ ደብሊውኢአል ቲኦ ደብሊውኢኤል ኦኬ ታውል በመባል ይጠራል። በአማርኛ ደግሞ ፎጣ የሚለውን ስያሜ ይወስዳል ማለት ነው። የተለያዩ color ኦች አሏቸው። ነጭ አለ፣ okay ቀይ አለ፣ ቢጫ አለ። ስለዚህ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ደግሞ በደንብ በሰፊው አለ። እዚህ ምስሉ ላይ ስትመለከቱ በስተግራ በኩል ያለው okay አንድ ሰው ታጥቦ እዛ sink ኡ ላይ አስቀምጦ የሄደው ማለት ነው እሱ towel በመባል ይጠራል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው ይሄ ምስሉ ላይ ሲገባ የተመለከታችሁት ይሄ toilet paper በመባል ይጠራል። ቃሉን ወይም ደግሞ የእንግሊዝኛውን ቃል ሙሉ ለሙሉ እንፍታው ከተባለ የመጸዳጃ ቤት ወረቀት ለማለት ነው። እኛ ግን በተለምዶ ሶፍት እያልን እንጠራዋለን። እንዲሁም ደግሞ tissue paper ም ሲሉ አንዳንድ ሰዎች ይስተዋላሉ። ዞሮ ዞሮ የሚወክለው ግን አንድ ነገር ነው። እሱ ምስሉ ላይ ያያችሁት ነገር ነው። እሱ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ እንዲሁም ደግሞ መታጠቢያ ቤትና መጸዳጃ ቤት ተለያይቶ ያለበት ቤት ውስጥ ደግሞ በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። toilet paper፣ የመጸዳጃ ቤት ወረቀት፣ ሶፍት ወይም ደግሞ tissue paper በሚል ልታጠኑት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይኸው በምስሉ ላይ አሁን ሲገባ የምትመለከቱት ይሄ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ አለ። የእንግሊዝኛ ቃሉ soap በመባል ይጠራል። S O A P soap ሳሙና ለማለት ነው። ኦኬ ሶ ሳሙና በመታጠቢያ ቤት ውስጥ common የሆነ ነገር ነው። okay ፈሳሽ ሳሙናዎችም አሉ። እነሱ detergent በመባል ይጠራሉ። ለጠቅላላ እውቀታችሁ ፈሳሽ ሳሙናዎችንም እንዳሉ እንድናውቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት በቀጥታ ምንድን ነው ይሄ ቃሉ የሚባል ጥያቄ ቢነሳ ይሄ ስፖንጅ በመባል የሚታወቀው ነው። so sponge በሚለው እንድንወስደው ይሁን ማለት ነው። ልክ ቅድም sink የሚለውን sink ብለን እንደወሰድ ነው ስፖንጅ በሚለው እንድንወስደው ይሁን። ይሄ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ይኖራል። ይሄ ታች ያለውን ባዝቱብ እሱን ለማጽዳት ይረዳል። okay የተለያዩ እርጥበቶችን ለማንሳት ያገለግለናል። በ kitchen ውስጥም የሚገኝ አንዱ material ነው። so የእንግሊዝኛ ቃል ስሙ ስፖንጅ ኤስፒ ኦኤንጂኢ በመባል ይጠራል ማለት ነው። ከስፖንጅ በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው የመታጠቢያ ቤት material ይሄ በምስሉ ላይ ሲገባ የምንመለከተው ጸጉራችንን ለማበጠር የምንጠቀምበት ነው። okay የእንግሊዝኛ ቃሉ ኮምብ ሲኦኤምቢ ኮምብ በመባል ይጠራል። ኦኬ ሲኦኤምቢ ኮምብ በመባል ይጠራል። ይሄ በአብዛኛው ወንዶች ከታጠቡ በኋላ ጸጉራቸውን ለማበጠር የሚገለገሉበት ነው። ሴቶችም ሲገለገሉበት ይታያል ማለት ነው። ከ comb በመቀጠል ደግሞ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ያለ ሌላ ደግሞ material አለ። ይሄ በአብዛኛው ሴቶች ሲገለገሉበት የሚታይ ነው። በእንግሊዝኛ hair brush ይባላል። በአማርኛ ደግሞ የጸጉር brush ወይም ደግሞ የጸጉር ማበጠሪያ፣ የጸጉር መላጊያ የሚል የአማርኛ ፍቺ ይኖረዋል ማለት ነው። በመታጠቢያ ቤት ውስጥ በደንብ በሰፊው ሲገኝ okay፣ በተለያየ ርዝመት በተለያየ ቅርጽ እንዳለ ለማየት እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ይሄ በምስሉ ላይ ሲመጣ የምንመለከተው እሱ ወንዶች ይጠቀሙበታል። okay razor በመባል የሚጠራው ማለት ነው። razor okay የመላጫ okay ጺምን የመላጫ እሱ ምላጭ razor በመባል ይጠራል። ዘመናዊዎች አሉ፣ የተለያየ ቅርጽ ያላቸው አሉ፣ የተለያየ brand ያላቸው አሉ። so በእንግሊዝኛ razor R A Z O R በመባል ይጠራል ማለት ነው። ከ razor በመቀጠል ደግሞ በምስሉ ላይ ሲገባ የምትመለከቱት ይሄ okay መስተዋት በአማርኛ ይባላል። በእንግሊዝኛ ደግሞ mirror ይባላል። okay M I R R O R okay mirror በመባል ይጠራል። ይሄ ፊታችንን ጸጉራችንን ከታጠብን በኋላ የምንመለከትበት እሱ mirror በመባል ይታወቃል። መስተዋት የፊት መመልከቻ መስተዋት ማለት ነው። የተለያየ መጠን ሊኖረው ይችላል። okay በመታጠቢያ ቤት ሳይሆን ብቻ ሳይሆን በምንተኛበት መኝታ ቤት በአብዛኛው ከቁም ሳጥን ጋር ተያይዞ ሲሰራ ይስተዋላል። እሱ mirror በመባል ይጠራል ማለት ነው። እንግዲህ ከ mirror ቀጥለን ደግሞ የምንመለከተው በመታጠቢያ ቤት ውስጥ የሚኖሩ material ኦች አሉ። ከነሱ material ኦች መካከል ይሄ nail clippers ተብለው የሚጠሩ አሉ። አንድ ሲሆን nail clipper ይባላል። okay የጥፍር መቁረጫ ለማለት ነው። N A አይኤል ሲኤል አይ ፒኢአር ኤስ ኔል ክሊፐርስ የጥፍር መቁረጫዎች ይኸው በምስሉ ላይ ስትመለከቱ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። የተለያዩ አይነቶች አሉ። የተለያየ color ያላቸው አሉ። መጠናቸውም ያነሱ አሉ። ዞሮ ዞሮ እነሱ nail clipper ወይም ደግሞ የጥፍር መቁረጫ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በምስሉ ላይ የምንመለከተው ይሄ okay scale በመባል ይጠራል። scale ክብደታችንን የምንመዝንበት በሁሉም ቤት አይኖርም። ይሄ አልፎ አልፎ በአንዳንድ ሰዎች ቤት በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ይገኛል። ይሄ scale S C A L E scale ሚዛን የሚለውን የአማርኛ ቃል የሚወክል ነው። ክብደታችንን ለመለካት የምንጠቀምበት ማለት ነው። so scale okay S C A L E ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር በምስሉ ላይ ሲመጣ የምንመለከተው ጥርሳችንን ጧት ጧት እንዲሁም ማታ ላይ brush የምናደርግበት በመታጠቢያ ቤት ውስጥ በአብዛኛው የሚገኝ ነገር ነው። እሱ ቱዝ ብሬሽ በመባል ይጠራል። ኦኬ ቲኦኦቲኤች እሱ ቱዝ ጥርስ ማለት ነው። brush ደግሞ brush ነው። so tooth brush የጥርስ መፋቂያ ወይም ደግሞ የጥርስ መበረሻ ቡሩሽ የሚለውን የአማርኛ ሀሳብ የሚገልጽ ነው ማለት ነው። ከ tooth brush በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው ሌላ vocabulary እዚህ ጋር የጥርስ ሳሙና በአማርኛ ብለን እንወስደዋለን። የተለያዩ brand ኦች አሉ። okay Colgate፣ Aquafresh በጣም በርካታ brand ኦች አሉ፣ ወይም ደግሞ በጣም በርካታ የጥርስ ሳሙና አይነቶች አሉ። ይሄ በእንግሊዝኛ tooth paste በመባል ይጠራል ማለት ነው። ሱፐርማርኬት ስትሄዱ okay toothpaste ካላላችሁ በተለይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ ቦታዎች ላይ ላያውቁ ስለሚችሉ toothpaste የሚለውን የ vocabulary ቃል ማወቅ ተገቢ ነው። so የጥርስ ሳሙና የሚለውን የሚተካ ነው ማለት ነው። ከዛ ከ toothpaste በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው በመታጠቢያ ቤት ውስጥ በደንብ በሰፊው ያለ ሌላ material ደግሞ ይሄ በምስሉ ላይ የምንመለከተው perfume ይባላል። okay perfume ሽቶ ለማለት ነው። ጥሩ መዓዛ ያለው እሱ ሽቶ perfume በመባል ይጠራል። በመታጠቢያ ቤት ውስጥ አንዳንዴ ደግሞ በመኝታ ቤት ውስጥ ሰዎች አስቀምጠው ሲገለገሉበት ይታያል ማለት ነው። ከ perfume በመቀጠል ደግሞ ይሄ በምስሉ ላይ ሲመጣ የምንመለከተው blow dryer በመባል ይጠራል። okay ሰውነታችንን ከታጠብን ጸጉራችንን ከታጠብን በኋላ ማድረቅ ስንፈልግ በ blow dryer እናደርቃለን። የጸጉር ማድረቂያ ማለት ነው። ሶ ጸጉርን በአየር ሞቃት በሆነ አየር በተሞላ okay machine ተጠቅመን እሱን በመንካት okay ጸጉራችን ላይ ያለውን እርጥበት እናነሳለን። so እንግሊዝኛ ስሙ blow dryer፣ ተግባሩ ደግሞ ጸጉርን ማድረቅ፣ እርጥብ የሆነ ጸጉርን ማድረቅ እሱ የዚህ የ blow dryer ተግባር ነው። ማለት ነው። ከ blow dryer በመቀጠል ደግሞ ይሄ በምስሉ ላይ የምንመለከተው እንግዲህ ሻምፖ አንዱ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ የሚገኝ ሌላው material ነው። ሻምፖ የተለመደ አይደለም ብዙውን ጊዜ፣ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሴቶች እንዲሁም ደግሞ ወንዶች ሲጠቀሙበት ይታያል። ሻምፖ ጸጉር ሳሙና ነው። okay shampoo ጸጉራችንን ጥሩ የሆነ ቅርጽ እንዲኖረው ጤናማ እንዲሆን የሚያደርግ ነው። ዞሮ ዞሮ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ይገኛል። የተለያዩ ቅርጾች፣ የተለያዩ ቀለሞች ሊኖሩት ይችላል። so shampoo እሱን spelling ኡንና ትርጉሙን ማጥናት ተገቢ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በምስሉ ላይ የምንመለከተው ወለል ላይ የምናገኘው ወለል ላይ መታጠቢያ ቤት ወለል ላይ የሚገኝ ነው። እሱ tile በመባል ይጠራል። ወለሉ ላይ የሚለጠፍ ነው። ብዙውን ጊዜ ሶ በአማርኛ okay የወለል ንጣፍ፣ በእንግሊዝኛ ደግሞ tile የሚል ስም አለው። ወለል ላይ ብቻ ሳይሆን ግድግዳም ላይ ሊለጠፍ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከግድግዳም አልፈው የከፍ ያለ የግድግዳው ክፍል ላይ የሚለጥፉበት አጋጣሚ አለ። okay so tile በመባል ይጠራል። ወለል ላይ ግድግዳ ላይ የሚለጠፍ በአብዛኛው በመታጠቢያ ቤት ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በመጸዳጃ ቤት ውስጥ የሚገኝ material ነው። tile በመባል ይጠራል ማለት ነው። ከ tile በመቀጠል የምንመለከተው ሌላው ደግሞ ይሄ ወለሉ ላይ ወይም ደግሞ tile ኡ ላይ እርጥበት ሲፈጠር ያንን እርጥበት ለመምጠት የሚያስችል መወልወያ ነው። በአማርኛ መወልወያ፣ በእንግሊዝኛ ደግሞ mop MOP የሚል ስም አለው። mop እሱ መወልወያ በመባል ይጠራል ማለት ነው። so spelling ኦቹን ማጥናትና spelling ኦቹን ማወቅ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ በመቀጠል በሚቀጥለው ቪዲዮ ሌሎች የ vocabulary list ኦችን interesting በሆነ መልኩ ለማየትና ለመማር ለማጥናት እንሞክራለን። የቃላት ክምችታችንን የቃላት ባንካችንን የምናሰፋ ይሆናል። አሁን በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ይሄን ያህል የመታጠቢያ ቤት material ኦችን ተመልክተናል። መታጠቢያ ቤት ውስጥ ስትገቡ መታጠቢያ ቤት ውስጥ የምትመለከቷቸውን material ኦች፣ መታጠቢያ ቤት ውስጥ የምትመለከቷቸውን ነገሮች በሙሉ ስማቸውን በማስታወስ አያይዛችሁ አእምሯችሁ ስለመቅረጽ ጥረት አድርጉ። የቃላት ክምችታችሁ እያደገ ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ አብርሃም ከኤኬ ቲዩብ ነኝ። በተለያየ class ኦች ወደፊት የምንገናኝ ይሆናል። okay፣ በተለያየ የዓለም ክፍል ሆናችሁ እነዚህን ቪዲዮዎች የምትከታተሉ ሰላም እላችኋለሁ። በሚቀጥለው class እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን። ልክ class ኡን ተከታትላችሁ እንደምታደርጉት ደግሞ ቪዲዮዎቹ ለሌላ ሰዎች እንዲደርስ ከስር like የምትል button አለች። ያቺ like የምትለዋን button like ስታደርጉ ወደ ሌላ ቻናሎች የመሰራጨት እድል ስለሚገጥመው like እንድታደርጉ ይሁን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች share የማድረግ እድል ያላችሁ ሰዎች ደግሞ share በማድረግ ለሌሎች አጋሩ። share ከተደረገ በኋላ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ የተከታተላችሁ የእንግሊዝኛ ቋንቋ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያላችሁ ብቻ ሳይሆን በተለያየ የትምህርት ደረጃ ላይ ያላችሁ ነገር ግን ትምህርትን መከታተል የምትፈልጉ ወደ መልካም የህይወት መስመር መምጣት የምትፈልጉ ኑ ወደ ኤኬ ዝርዝር የሆኑ ህይወትን የሚገነቡ አእምሮን የሚያለመልሙ በጣም በርካታ ትምህርቶችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ኑ subscribe አድርጉ። ከዛ በተረፈ እግዚአብሔር በሚቀጥለው class እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እንዲሆንልን ይሁን ማለት ነው። ከወዲሁ ተሰናበትኳችሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው